Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan kembali semula dalam Saf React. Begitu hype last episode untuk Agent Ali season 1 episode yang ke-13. Tanpa buang masa, jom kita tengok macam mana semuanya akan ditutup tirainya. Oh, dia sempat elak lagi. Memang tak boleh lah lawan tu Guru sendiri kan Macam mana Masih berani nak halang aku Kau tak ada serangan lain ke Semua yang kau tahu Aku yang ajar Yelah tu Baik kau berhenti cakap benda yang bukan-bukan. Uh, oh, dia nak makan lollipop dia dah. Makan belut. Let's go. Uh, dia ada pedang lah. Weh, ada pedang. Macam, macam ni? Ya, pembelot. Demi pembelot. Oh Jenny nama dia Saya memang tak pernah berpihak pada Masta Uno yang suruh saya sertai untuk mengintip dari dalam Apa? Huh. Tapi okeylah tahu awal Lazy tak sampai HQ Lama saya bertungkus lumus untuk siapkan alat ni. Saya nak Uno ada di sini dan saksikan sendiri kehebatan ciptaan saya. Okey. Dia fanatik dengan Uno. Cuma. Bakar, Bakar. Aku lupa dia bebaskan Bakar. Dia, dia tahu ke? Apa Jenny tu tu? Uyo! Ui, pecah, bye! Elak. Let's go. Cantiklah comot, Combo, combo dengan bakar. Oh dia tak tahu Oh dia tak tahu Dia baru tahu Oh no hmm? Oh tak ada cermin mata Apakah ah, dia sempat Kamu lagi Kamu masih belum perasan lagi Ya bakal is too pure eh Ha! Weh, dia pakai yang ni weh yang paling high level punya. Weh, apa ni? Armor robot. Tapi technically bakar power lah memang dia power pun. Cuma dia ni lawak-lawak eh Noah. Tu dia boleh lawan tu. Comot! Aduh. Inilah masanya Ali Inilah masanya Ali okay, Dekat atas ni apa cerita Aku rasa Rizwan Tak boleh buat apalah dia kena ui, dia kena slice weh. Dia probably tak mati lah tapi heavily injured lah. Memang dia cedera teruk ah. Alright. Tak boleh apa lah lawan untuk guru dia kan. Oh datang dah. Kau takkan boleh kacau rancangan aku lagi. Kau mesti tak sedarkan betapa besarnya masalah yang kau timbulkan. Uh hidup lagi Bukan hidup Maksudnya kuat lagi Aku cakap Lepaskan dia Ya dia sayang betul lah Dekat anak saudara dia Wih Power dia lagi satu What the heck Wih Hancur terus. Weh, dua orang weh. Heavily injured. Oh, no. Here we go. Override mod. Ya, every time dia bertukar tu memang. Ya, dia control semua weh. Oh, remot sekali dia sing dengan dia punya ni kan. Eh? Aero boots. Oh! Ah! Ui, tak boleh lawan weh. Stop. Oh, ah, tak boleh tahan. High voltage. Dia elak. Dia tahan macam tu tak di kawan robot tu? Oh, Buster Droid nama dia. Dia fight yang yang Ali tak bergerak seinci pun weh. Gila betul. Ya, dia orang mesti tak faham macam mana kan. Ha. Tapi bacaan pals dia paling tinggi yang saya pernah lihat setakat Sebab ini. family kan. Ya, dia orang tak pernah faham sebab dia orang orang jahat. Dia orang tak faham pasal benda ni. Kasih sayang ke apa ke? Oh, nice. Nice one. Let's go. Satu dia jatuh. Ini bukan override mode. Apa? Override mode hanya mengawal network berdekatan. So ni apa? Tapi kali ni berbeza. Override mode apa? Version 2. Iris dah kawal Ali. Oh! Terbalik! Disebabkan brain brain wave dia tinggi sangat. Iris yang kawal ar apa? Ali, bukan Ali yang kawal Iris. But still, tak boleh kan? Kalau kau padamkan pun, Ali still kawal. Masa aku, Iris. Iris ada brain dia sendiri. Ooh. Oh, tak sempat cakap weh. Woo! Ah, kau tak boleh dekat pun. Sibuk, okey dia keluarkan sibuk dia. Sebo dia cool lah Terbelah dua Wah Oh dia orang lain pula Apa dia kontrol robot lain pula Sangkut dia tu Oh Ui, putus tangan dia So maksud dia dia memang tangan dia putus eh Oh Mostly badan dia robot ke apa Woo! Memang tak ada kesian weh Raju gila Settle Sama macam apa yang dia buat dekat bakar Apa lagi yang kau nak? Oh energy level critical Eh siapa pula yang kawal tu? Oh sempat lagi dia Kawal pakai wire Aku rasa tadi Ali nak bunuh tu Iris nak bunuh sebenarnya Jom macam mana ni? Oh, dah cabut dah. Macam tu je. Oh, Alicia, let's go! Dia dapat signal kot. Ah. Oh, patut ni. Apa? Comot. Yeah! Let's go, let's go, let's go! Saya takkan biarkan kamu terlepas! Yup, dah lama kita tunggu Alisha! Kau lambat sangat berapa episod! Oh, dia nak detonate tempat ni! self-destruct. Jangan, jangan, jangan gegas, jangan. Ya kau kena sabar kawan kau. Ya, ramai yang dah ni kan. Ali, Bakar. Geng. Macam mana ni? Hah? Ya, tak pula cepat. Iris kita dapat retrieve balik. Oh ya letupan tu letupan macam besar gila. Oh ada orang protect. Pulse oh pulse bomb dia. Alright. Boleh kata Kalah teruk lah Tapi Iris dapat retrieve lah Dan kita boleh tengok macam mana Destruction Override mod yang tak boleh control Tak tahu apa benda nama dia Over override maybe Double over tak puas hati lah dengan geng un, apa dos stress lari Minta maaf. Nasib baik kau selamat Ali. Tak tahulah macam mana kalau jadi apa-apa kat kau. Biar je lah yang lepas tu. Uncle tak kisah pun. Lebah mata patah tangan. Oh kan Sebab Rizwan kena slice kan Ha, yelah tu Ya, uncle dia ni memang cheerful lah Memang bagus tu kalau pergi semua Oh dah tawal. Alisha Dia bertambahlah trauma dia kan Sebab apa yang berlaku malam tu kan Betul Betul <laughs> Ada je lah si comot ni. Alicia, mana kau kita selamat? Ha? Kau selamatkan aku, aku selamatkan kau. Uh. Kita seri. Ah. Alicia dah balik kepada normal. keberanian kamu telah membantu menyelamatkan mata dari ancaman yang begitu besar sekali. Syabas. Oh, sebab dah asing kan? Iris dah asing kan? Betul juga. Ketua-ketua teras juga ingin menawarkan peluang untuk kamu menyertai akademi latihan. Wah. Wow. Jika kamu berminat. Ini setting untuk season 2 ni. Akademi. So, undur stress arc dah tamat. Let's go for academy arc. Tapi kan dah separate kan Dia still sing dengan Ali kan Ya <laughs> Tak sengaja Dia activate balik <laughs> Oh oh Ya dah memang ditakdirkan Alright dah memang Okay dah memang ditakdirkan okay Ali dah ditakdirkan dengan Iris Tak boleh buat apa Alright So Ali akan pergi ke akademi dengan Iris juga Okay kan dia macam uh, Tak pergi Dengan Iris kan Pergi akademi So itulah dia season 1 Wah Last 4 episode Episode 10, 11, 12, 13 Memang aku happy gila lah tengok Penuh dengan action And semua cerita dah terungkap siapa sebenarnya Uno, door stress and macam mana apa hubungan dia dengan mata, siapa orang dalam dalam yang bocorkan semua rahsia tu kan. Dan sedih jugalah kan. Uh, siapa Rizwan heavily injured. Okay bakar okay. Uh, Ali dapat balik uh, Iris. Uh, Alisha kembali normal balik which is okay. Dan ya yeah, semuanya kembali normal kita akan tamatkan dekat sini untuk season 1. Overall aku memang puas hati lah. Kalau korang tengok reaction aku, aku tak payah cakap banyak lah. Memang best. Okay, season 1 ni awal-awal memang dia nak layout karakter, nak bagi setiap satu karakter tu kita biasa. Dan marathon ni memang aku rasa pilihan yang bagus. Sebab aku faham, memang gila-gila aku faham lah kan. Sebab kalau tengok seminggu-seminggu mungkin aku lupa. So aku marathon ni aku faham. Season 1 memang best. Okay, karakter semua dah layout. Ujung-ujung kita dapat plot semua settle. Uh, dan kita punya villain semua terlepas. Hopefully kita dapat rematch balik lah kan. So kalau korang suka dengan video ni macam biasa. Korang boleh like. Korang boleh subscribe. Dan kalau korang nak aku sambung untuk season 2. Boleh bagi tahu kat komen. Aku of course lah akan sambung. Kau tak payah minta pun. Sebab aku excited gila nak tengok Ali pergi akademi. So kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Dan bye-bye. Bertindak segera.